Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bu video sal boshqacharoq. Bugun seryoz gaplar bo'ladi. Shunga naushniklarni taqib olib, videoni oxirigacha ham ko'rishingizni maslahat beraman. Gapni boshlashimizdan oldin, oldingi videolarimizda bizani qo'llab-quvvatlab, videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat aytmoqchimiz Doimo bor bo'linglar, joninglar omon bo'lsin. Bugungi videoning maqsadi oldingi kunlardan xulosa chiqarish, shu kvartal natijalarini o'rganish Kamchiliklarni keyingi kvartalda to'ldirishi planini tuzish. Kanalni yanvardan beri tindirmoqmiz Ya'ni, shu kvartal ichida 33 ta super foydali video chiqdi kanalda. Agar sog'liq masalasi sal qo'qiltirmaganida video ko'proq bo'lardi. Ayb bizada emas, ayb COVID-19 da. To'shagiga mixlanib qolib, bir oycha hid sezmay qolganlar. Hozirgi gapimni tasdiqlaysizlar degan umiddaman. Xullas, nima demoqchiman bugun? канал Йош, лекин стержены кучли. Канда одесес, канал стержены именно сссс. Шуны это мокчума. Агер подписка на босс маген босс пуи. Шунда, енги видеоляна, брынчилер которые декурасыз. Канал музыки брынчи марта кыргенляна, ваб зана видео мзана брынчи марта курват хенляна дыхатыге. Умуман трейдинг темасыдан узода буген одамиям урганышиге етадиген малымат бар каналды. Agar ko'pirtirib yuborgan bo'lsam shu gaplarimga o'zingizni fikringizni videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin va kanaldagi videolarni bir ikkitasini ko'rib chiqib, xulosangizni kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Bilasiz, har doim kommentariyaga javob qaytaramiz. Hozir bo'lsa, videodan chalg'imaymiz. Birinchi maqsadimiz o'tgan kunlardan xulosa chiqarish. Shunga bitta qilib nimalarni o'rgandingiz shu kungacha deb so'ramoqchiman. Trading sohasini o'rganmoqchi va nima qandoq ishlashini bilmoqchi bo'layotganligi. Hammasini shu kungacha alohida alohida qilib yozib tushuntirib kelyapmiz. Kim shu paytgacha ham o'zi uchun kichkina konspekt qilyapti. Farqi yo'q, elektronniy variantdami yo bo'lmasam qog'oz ruchkami. Xullas, nimaga bunaqa so'rayotganimning sababi mashhur spiker Itzhak Pintasevich gapi bor. O'qib bilganingizda yoki ko'rib bilganingizda hech bo'lmaganda daftaringizga yozib qo'yib, 3 marta takrorlamasangiz, yoki bo'lmasam kamida 3 kishiga bilgan narsangizni tushuntirmasangiz bu sizni vaqtingizni bekor ketayotganini bildiradi hoyati degan gaplarim hammaga tegishli emas gapimdan xafa bo'lmang prosta sizni foydangiz uchun gapiryapman do'stim e, videolar shundoq ham chiqyaptiyu yu любой vaqt ko'rib olaman deb o'ylayotganlar diqqatiga Bir tomondan gapinglar to'g'ri, video kanalda doimo bo'ladi. To'xtab qolmaydi bundan keyin ham. Bu haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Prosta vaqt ketyapti do'stlar. Bir xil odamlar video tekin ekan deb qadriga yetmaydi. Bu turgan bitgan narsa. Biza faqat sotib olgan narsamizni qadriga yetamiz. Tekin narsalarni qadriga kamdan kam yetamiz. Buni hammasi info infotsiganlarga oson o'lja bo'lishligiga sabab bo'ladi. Hozir men sizga shu tekin deb o'ylayotgan narsalarning summasini primerni hisoblab aytaman, xo'pmi? Misol, bitta oddiy videoni chiqarish kamida 50 yo 100 dollar deylik. Bu hali 3 minutdan 5 minutgacha bo'lgan videolarni aytyapman. Unda ham trading va образование temasiga taalluqli bo'lmagan ko'ngilochar videolarni chiqarishni aytyapman. To'g'ri, ularga ham vaqt kerak, topib chiroyli qilib chiqarish uchun. Man prosta ularni orasidagi farqni tushunishinglarni xohlayapman. Qaysi biri cho'ntagingizga ko'proq foyda olib keladi? Video montaj, oзвучка, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanayotganlar tushunadi meni gapimni. bizani videolar uzunligi 5 minut 10 minut 20 minutligi ham bor keling o'rtacha 10 minut deylik kanalda 30 ta video o'rtacha 10 minutdan 100 dollar har bitta videoni summasi deb olsak hisoblash qiyin emas qancha summani shundoq auditoriyamizga olib sovg'a qilib yuborganimizni bu hali ketkazgan vaqt kuch apparatura shunga o'xshash narsalarni aytmoqmiz aytgancha efir bor hali haftasiga 5 kun dushanbadan jumagacha biz aloqadamiz Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, info tsiganlarning qo'liga tushib qolib, ularni 1 tinga qimmat kurslarini 300 dollardan 1,5 ming dollargacha sotib olganlar bilishadi. Kimma videolarida ma'lumot ko'pligini. Prosta biz sal vaqtliroq boshlamaganimiz info tsiganlarga kayb bo'ldi. Bu narsalarni prosta aytayotganim yo'q. Radnoylar, oldinglardan o'qiyotgan ma'lumotlarni qadrsiz deb o'ylamasligingiz uchun aytaman. Bu videoni to'g'ri qabul qilinglar. O'zingizga azgina rahmingiz kelsa, Nima qilasiz ularni cho'ntagini semirtirib? Ochiq ma'lumotlar bor-ku, oling, ishlating. Menga sizdan bir tiyin kerak emas. Baribir yaratgani berganini bandasi bera olmaydi. Men sizdan faqat iloji boricha kanalimizni ko'proq do'stlaringiz bilan bo'lishishingizni so'rayman xolos. Qandoq biz bilan bog'lanishni bilmayotganlar diqqatiga. Faqat Instagram do'stlar. Aytgancha, Instagram storieslarida bizani videolarimizni bo'lishgan do'stlarimizga alohida katta rahmat. Kelinglar bundoq qilamiz. siz taklif qilgan har bitta odam bizaga ularni kim chaqirganini ya'ni sizni nomingizni aytsa biza shu narsalarni yozib qo'yamiz va keyingi kvartal hisob kitobida bizani komandadan aktiv ishtirokchilarga alohida sovg'alarimiz bo'ladi treyderlarni krugi unaqa katta bo'lmasa ham o'zini krugi bo'ladi chunki misol mana siz treydersizda zubnoy vrach yoki elektrik bilan ko'p gaplashtira olmaysizku to'g'rimi bir biringlarni semirlarni tushunmaysizlar baribir g'iybat mibat qilishni gapirmoqman g'iybat qilish kasb tanlamaydi misol man bu kanalni boshlashimdan maqsadim ham shu o'zimga yetarli krug yig'ib olib shular bilan ishlash va doimo aloqada bo'lish o'tgan kvartal natijalarini o'rganish hozir sizlar bilan texanaliz temalarida yuribmiz to'g'rimi kimga ma'lumotlarimiz tushunarsiz bo'lyapti shularni lichkamizga yoki kommentda yozing Kim kommentariysi ko'proq layk va boshqa ishtirokchilar tomonidan shu kommentda qo'llab-quvvatlansa, bilingki, keyingi videolar shu temalarda bo'ladi, xo'pmi? Yaqinda hamma videomizni numeratsiya qilib chiqamiz ketma-ketligini. Prosta ko'pchilik videolarimizni ketma-ketligida adashishayotgan ekan. Keling bundoq qilamiz. Har bitta videoni o'zgartirmaydi. Sizga shu videolarimizni ketma-ketligini ro'yxatini Telegram kanalimizga yoki shu videoni ostiga qoldiring. Nima deysiz? nimalar haqida gap borayotganligini tushunmay qolganlar uchun aytyapman dadosh signal chat oching deyotgan do'stlarimizga signal chat bu sizni hech nimaga o'rgatmaydi birinchidan ikkinchidan biza o'zi boshidan qarshimiz unaqa chatlarga bizani niyat umuman boshqacha keling siz videodagi ma'lumotlarni yaxshilab o'rganib olingda man ikkita gruppa ochaman yerda hamma o'zini natijalari va tajribalari bilan bo'lishadi ikkita guruhga bo'linishimizni sababi tushunasiz birinchi gruppada hamma boshlang'ichda bo'ladi примерно bir ikki oygacha natijalariga qarab qolishadi keyingi gruppada уже ancha adekvatni ishlashni o'rganganlar bo'ladi oldindan aytmoqchiman urush janjal qiladigan asabi buzuq o'rtoqlarimizga успокоительный ichib olamizda keyin gruppaga qo'shishimdan oldin bir ikkita savol javob bo'ladi xo'pmi nimaga desangiz chunki gruppamizda nafaqat bolalar aksincha qizlar ham bo'ladi Shunga hamma bilan erinmasdan birma bir gaplashib keyin qo'shaman. Uyalish kerak emas, mana moddiy odamman sizga o'xshagan. Bunaqa qilishimizning yana bitta sababi aniq mani gruppamga qo'shilayotganingizda ovozimni eshitib amin bo'lasiz. Bu yana anu mashinaliklarga qo'liga tushib qolmasligingiz uchun aytyapman. Kim rozi bo'lsa, hali xabarini Telegram yoki Instagramda chiqaramiz. Kamchiliklarni keyingi kvartalda to'g'irlash planini tuzish. Xullas, kamchiligimizni to'g'risida aytsak, kamchiliklar bor. Bu, birinchidan, yozilgan materiallarda ko'p xatolari bo'lishi aniq. Bu qanaqa material desangiz, videolarimiz bugun chiqsa, ertaga uni yozma varianti Telegramimizda chiqadi. Mini kitob desa ham bo'ladi. Orfografik xatolariga to'xtasak, biza birinchidan o'zbekcha o'qishimizga qaramasdan ona tili adabiyot fan doktorligiga nomzod emasmiz? Shunga xatolariga ahamiyat bermasdan kerakli ma'lumotlarni olishga harakat qilingda, xatolarni qidirishga emas, xo'pmi? Ikkinchidan gapirishimda aksent bor. Buni rad etmayman. Agar videolarimda aksentim tufayli biron bir so'zni yutib yuborsam yoki notanish so'zni eshitib qolsangiz, nima dedi demasdan subtitr yoqsangiz, почти hamma videolarimizda subtitr bor, yordam bo'ladi. Uchinchidan, agar videolarimizda sekin gapirayotgandek ko'rinsam, youtubeni videolarni tezlashtirish funksiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Biza misol ko'p videolarni x2 tezligida ko'ramiz. Yana kim shunaqa qiladi? Kommentda yozing, bizga qiziq do'stlar. bugungi gaplarimizni esingizdan chiqarmang joninglar omon bo'lsin sizlar bilan dado bo'ldi Capitão de areia, capitão de areia.